มากี่เต็นทะยิบชาปุกโหเรเอเต็นทะวังเต็นรายะยะเรงอยองอีระไงอีไงกะอุนนังอีวันทัวชกกันลุนนังอีซาด้วยละละคุมชิจูละวุคงตัวเบี้ยวันเชคุซาด้วยละที่เรียกยังก่อนหนึ่งนุ้ยนังว่ามันนังเกียดละสันสันยืนกันลามันจงนังสดสดจะจำพวกของลงโดรสิงยาเอจังกาบุตริงสาเอ တလားမုံတလားချစ်တဲ့ဆွေနာစားပြန်ပါမုံတဲ့ဆွေနာတီးခံပါကာကတော့လွယ်ပါတဲ့ပြန်ရင်တော့အချက်ပြပဲချက်စင်တူကကန်ကဆူဤစားတိုင်းနာစိတ်ကဘူးဒုက္ခကြီးကတော့ကျုံကျင်ကျုံကဘာမြေကြီးကတော့တုံကျင်ကျုံကျုံတဲ့ကျင်ကကျုံမဆုံပြန်ပြန်ရင်တော့အယုတ်ရှင်ယုံတောင်းပေါ်တဲ့နာခါနာတဲ့ဆ iam ကူပြောရင်အာနာတဲ့ တောင်ပေါ်မှာလဲတတဲသူတောင်အောက်မှာလဲနှုတ်စီဘူးကလကြောင်မှာလဲခုံရည်ဘူးတတိယတိုင်းကင်တာကတော့တရိုင်းဘာနောက်မှာစီတာကစပေးရအလေမှာထိုင်တကပါစင်ကြငွေကောက်စားတကဦးနာအကကြအကကအကက ကလာမုံကလာချစ်တဲ့စိနာစာပြန်တာမုံတဲ့စိနာသင်ခံတာဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ပြန်ရင်တော့အကျက်ရှာပဲချက်စတူအကန်ကစူဤစာတိုင်းစိတ်ကဦးဒုက္ခကြီးရောတုန်တင်ချင်းကဘာမြေကြီးရောတုန်တင်ချင်းကြောင့်တက်ချင်းကကြောင်းမဆူပြန်ရင်တော့အယူရှင်ကောင်းပေါ်တဲ့နာခါနာရဲ့ဆ ्याम ဦးပြောရင်အာနာရဲ့ တောင်ပေါ်မှာလဲတက်တဲ့ကျူတောင်အောက်မှာလဲမြစ်စီကျူကလကြုံမှာလဲပုံဝေးပြီဒီရတိုင်းတိုင်းလာကတော့တရိုင်းပါနောက်မှာစီကြကစပေးရအလေးမှာထိုင်ကပါစင်ကြငွေကောက်စားတကဦးအကကအကကအကက